Hei, og velkommen til Brettspill med Takras. Jeg har tydelig anmeldt eh, spillet Splendor, som handler om eh, juvelhandel. I dag skal det handle om Joe Harry, som handler om juvelhandling. Mm. Ok, to spill om samme tema. Hvilket er best? It's face-off! Nei, egentlig ikke. Det skal kun handle om Joe Harry denne gangen. Hello! Akkurat her så er det hovedbrettet, hvor eh, alle diamanter og sånt kan kjøpes, og gull. Eh, det står ikke særlig i reglene om gull hva det brukes til, men eh, det er nå så. Så har jeg her en karavaner. Det er da adelsmenn som kommer til å dra nedover gata. Og jo lenger du venter med å kjøpe de, jo billigere blir det. Men du må jo være førstemann. Hva blir førstemann? Vel, du spiller actionkort. Og actionkortene er det som driver spillet. Eh, det er også det som ikke driver spillet. Altså, misforstå meg rett, men Actionkortene bestemmer hva du gjør for den turen. Og det syns jeg er kjempetøft, at du kan velge en action som er skjult. Så du sier eh, 'jeg har lyst til å bytte eh, mm, Ja Ok. Eh, et av de kortene, det er 'purchase'. Kjøp. Det står her 'ta alle kortene fra én butikk eller basar' og legg dem face, eller med bildet opp foran deg. Det koster da fire penger å gjøre det. Og pengene bruker du egentlig som en turrekkefølge, ikke som valuta. Og turrekkefølgen bestemmes via et spor, hvor sånne små eh, klosser bestemmer da hvem som går først, og hvor mye penger de har. Skal jeg kjøpe noe som koster fire? Hvis jeg er grå, da, ja, grå eller blå, så går jeg da ned én, to, tre, fire, og så bytter jeg kolonne, da, altså rad eller kolonne, når du kaller det. Så er det den som ligger øverst fremst på toppen, som går først i neste runde. Så har vi svart når kjeda to penger, 1-2, som man husker å bytte av for den gjorde handling. Og svart dette på å gjøre 1-2 og bytte sånn. Så er det brun som er førstemann i neste runde. Så dette her, det er ikke bare penger, men det er også turrekkefølge I tillegg så har vi spillet et brett som sier at du får rabatt hvis du spiller kort eh, seint, eller hvis du spiller kort tidlig. Så en dag i markedet det går på tre eh, omganger. Hver omgang spiller et kort, og hvis du spiller kort første runde, så betaler du full pris. Hvis du spiller kort til andre runde, så får du to i rabatt. Spiller du kort til tredje runde, så får du eh, gratis, egentlig. Alle i rabatt. Problemet er jo at de kortene de er egentlig ikke så veldig spennende. Du har kjøp. Da kan du kjøpe fra alle butikkene, både de oppe og de nede. Så her oppe er butikkene. De selger kun da én type farge. Mens basarene selger flere typer. Så etter hvert så vil det komme kort sånn her. At det vil bli en blanding i hver bunke. Mens her oppe, det er jo sånn. Blå, ok, den skal der. Og så blå, den skal der. Så her vil det alltid rene typer, og her vil det være blanding. Derfor er det kortet her, trade, da kan du ta en av disse bunkene. Det er jo greit nok, for den er jo kanskje god, og den er kanskje god. Ikke så god som den og den. Mens du har da Purchase. Da kan du velge en bunke her oppe eller en bunke der nede. Hvis jeg velger den, og er først, så får jeg jo da gjerne de hvis jeg har lyst på det. Det er jo bra. Hvis jeg ikke er først, og noen andre stier seg før meg, så har jeg plutselig sløst en dyr handling for å gjøre noe annet. Man må jo ut fra handlingen, da. Her kan du selge juvelene dine, det er veldig viktig. Denne må vi gjøre. Salg det er altså helt nødvendig. Da selger du juveler du har ut ifra et enkelt eh, skjema her avhengig om du selger det til juveler eller til en eh, samler. Og De har helt forskjellige regler for hvordan du selger og tjener poeng. Samlere tjener Da selger du én type vare eller én type farge, mens juvelere de tjener forskjellige, de tjener forskjellige typer varer. Eh, her kan du bytte dine gemcards med noen i markedet. Den er ikke så, så interessant, egentlig, for det er veldig sjelden du har lyst til å miste noe for å få noe nytt. Eh, så har du den her og flytte din markør for eh, det står ikke 'tjen penger' engang. Det står eh, 'flytt din gullmarkør'. Eh, to felt fremover, så du tjener penger. Her kan du gjenta den forrige handlingen din. Ok, Greit nok hvis du har masse penger å bruke, eller muligheten til det, eller hvis du gikk glipp av en handling i sted Og Dine falske gems er da de trygge resten av dagen. Har jeg lyst til å bruke et kort for å Jeg vet ah, ikke. Da må jeg ha mye falske gems. Og det noen juveler er ekte, mens andre er ikke fullt så ekte. Du ser som symbolet her, som viser om de er ekte eller ikke. Du kan godt samle på falske juveler og selge det, men hvis andre selger mens du har sånne på hånd, så mister du en sånn en. Og det er på en måte litt eh, ugunstig da, å ha sånne på hånd. Derfor kan du da beskytte deg mot et tap av, eh, av juveler med et actionkort. Og det er ikke veldig interessant, for jeg vil heller tape et sånn eh, dårlig piratkort har gjerne dårlig enn det her samtidig, enn å bruke en hel handling på å ikke miste det. Da vil jeg heller bruke en handling på å få enda flere ekte krystaller. Og det er litt av problemet med disse her. Det er mange av disse handlingene som ikke er interessante. Det er de fire kortene her som er det mest eh, verdifulle å bruke, eller mest hensikt å bruke. Eh, exchange og doppelganger og bribe de bruker man ytterst sjeldent, og de er jeg vil si at de er mye dårligere enn de fire andre her. Og du spiller jo kortet skjult for å lure dine motstandere, men det er ikke veldig mye lurer, altså. For i realiteten så er det kun disse fire kortene som er nyttige å bruke, og du vet jo ca. hva de andre kommer til å velge, enten det er salg eller handling, eller å tjene penger. Du ser på skalaen hvem som går først, du ser hvem som har lyst på hva. Det er, det er ikke veldig spennende. Og hvis jeg skal si noe om Johari, så er det at det ikke er veldig spennende det, det funker. Altså, for all del, det funker. Du kan sikkert bruke taktikk og sånt, men det er bare så uinteressant. Det, det skjer så lite, og det Til og med denne poengskalen her Sånn. Jeg tenkte at å ja, kanskje sånn den scoring er litt som ingenious. At det er den du har minst av du får poeng på. Nei, det er ikke det heller. Det er liksom bare summen av alt. Så Johari er bare uinteressant, egentlig. Så ikke en anbefaling for meg. Ok, takk for denne gang. Jeg håper å se deg igjen i neste episode.